saboda ai ba wanda ya san dan aljanna sai Allah shi ma kuma Allah sai ya jarraba wannan bawa Allah sai ya sanya mai bala'in san wannan matar sai ji ya kama zama sai ku ya fara zagaye zagaye ya je wannan gari ya tambaye malamai masu ilimi waɗansu ce tasa ko wadanda ce kai ni dai wani hukuncin ba samai da zan baka amsa har aka yi ka ne tare da taro da su malamai suna tattauna akan wadansu matsaloli na addini to a lokacin akwai wani bako a gurin ya bin tambaya waɗanda suka ce a wannan mata ka kawai ta kaku Don ba wanda ya san dan aljanna sai Allah waɗanda suka ce ta wani dai mushkila sai gaskiya sai wani bakon malami ya ce wai bako yana yin fatawa yana ba da amsa yana tsoma baki a magana taku suka ce addinin musulunci ai ba bako ba ɗan gari duk ɗaya muke innamal nuna ihwa ai mu ne yan uwan juna ne duk inda muke kai a nan gurin ɗan gari ne ba bako ba ne dan mu ne saboda haka ka tsoma bakinka sai yace wannan bawan Allah matar shi ba ta saku ba sai suka kai dalilin akwai aya ko hadisi ko magana fiki wace akwai aya malaman da suke gurin masana ne na alkur'ani suka ci a ah, malam nan gurin wadda kake ganin mu ma mun rubuta littattafai mun rubuta tafsirai ya za ka ce akwai aya mu kuma ya ake mu musamman da ayar sai ce kwarai ai shi ilimi wani abu ne mai abun mamaki kuma alkur'ani littafi ne wanda yake cike da hikima Allah yake iya sanar da kai wani abun ba zai sanar da kai wani abu ba yanzu ni ma akwai abin da kuka sani ni ba sani ba amma gane da haka ni abin da nake gani dai alkur'ani ya nuna wannan bawan Allah matar shi ba ta saku ba sai suka ce to menene hujjar karfi alkur'ani yace hujja ta alqur'ani Allah ta wa ma man kafa maqama rabbih wa nahannafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yace ai duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijin shi iya Allah wa ma man kafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijin shi wala hannabusa ya hana san rai abinda take so rai ya hana ta fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ce makomashi yace saboda haka wannan bawan Allah ya ƙara daidai ne ba wanda bai ya san kuɗi suka ce kwarai kwa yace to gashi ya tsanci kuɗi mai ɗumbi yawa iya son kuɗin amma ya kasa kashewa ya ajiye wannan tsoron Allah ne da ba ku Allah ce duk wanda ji tsoron shi makomashi aljanna to saboda haka abin da za mu ce tsuntuwa tana daga ɗaya daga abin da yake nuna tsoron Allah mu je tambaya ta gaba Ibrahim sai tambayar la alija maken ta uku ya ce malam ma kwanakin baya na ji kun yi wani wa'azi akan wato cin hanci eh, kamar cin hanci da ake karba a gwamnatance kuma bayan ka riga ka san idan ka bada dai ba za a zuba gwamnati ita wannan kuɗi ba mm. kuma idan baka bada ba za ka iya shiga cikin wata matsala to malam yaya hakan yake kuma in ka bada to lalle kam wannan abu ne wanda sananne ne a tare da mu a tare da mu abu ne wanda yake mun san haka za ka iya ka ɗauka ka ba da ba za a zuba ba arjihun gwamnatin sai dai abin da zai iya ce mishi shi malam aliyu abin da zai iya gane ba a wancan ma ko wa'azi ne ko fatawa ne abin da muka ce shi wannan saɓar allah ne tsaba da kwaro abin da ma'aikata suke amsa kan hanya bisa zuba gwamnati wannan ha'intar ƙasa ne kuma saɓar Allah ne amma shi wani ba cin hanci ba ne don shi cin hanci yadda yake ka ɗauki kuɗi ka bada don a baka aiki ko ka ɗauki kuɗi ka bada don a baka kwangila sai ka zo ka tabi shugaban ma'aikata bai bada kwangila sai ka ɗauki kuɗi ka bashi don ya ba kwangila to wannan shi ne cin hanci kuma shi ne wanda Allah ya tsini musu albarka a hadisin manzo Allah annabi yake la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya tsinewa mai ba da cin hanci Allah ya tsinewa mai karɓa kamar za a yi wani jarrabawa da za a yi jarrabawa kai ka san ba za ka iya samu ba sai ka zo ka ba da wani abu kace to mu a gyara mana eh a san da yadda za a biya nan namu su huci to da kai da ka amsa da wanda ya bada duk gaba ɗaya kuna cikin tsinuwar Allah ko kuma wani rikici ne ya same ka ka tabbata ba ka da gaskiya kaso za ka tafi sai ka zo ka ba mai shari'a fudi. sai ya kare ka dubara dubara baka sai kaso ba wannan kuɗin da ka ba da ya karba da kai da ce kun ba da cin hanci to amma wannan wanda kai mala da kake tambaya shi ba cin hanci ba ne irin wanda ma'aikata suke tsaya a kan hanya a su. shi wannan ba cin hanci ba ne shi alkhiyana ne shi ha'inci ne kasa ka ce ka ha'inta domin duk mai aiki abin da ake so in iya da albashi ya je yawa ƙasar shi aiki ƙasa kuma ta bashi albashin shi kamar misali akwai wanda zai zo irin wani tambaya da kake da kake za a iya a bada ka san ba za a zuba gwamnati ba kamar za a ga jami'in gwamnati a tsaye a ƙasashen afirka wannan ya jaye duk mafi yawa ƙasashen afirka jami'in gwamnati a tsaye kan hanya sai wani idan ya zo zai wuce ɗan kasuwa ko direba sai ya sanya kuɗi a cikin wani abu sai ya miƙa mai idan ya ɗaga sai ya zare kuɗin wanda kuma shi wannan kuɗin ba gwamnati ba zai sanya ba to shi wannan shi ne ake ta alkhiyana shi wannan ka yaudari ƙasa ka ci amanar wanda ka amshi kuɗin shi ka ci amanar ƙasa wannan kuma zunubi ne mai girma don shi wannan gobe Kiyama za a tara ka ne da kai da mutum uku na farko da gwamnatin da kake wa aiki mutanen gwamnati in ba su ya hima ba Allah ya kuli kulun kubura da kai a cikin wutar jahannama sannan inda za a zo gwamnatin ma da mutanen kasar su ce wannan kudin da ka amsa yahi sai kuma wanda ya ba da ce ni bin yahi ba duk da haka Allah Allah sai ya kai ka wuta kuma da wuya ma kuma a kin kaga kenan kowa ana ta kai ba ta kai mala Ibrahim na nan ba gurin gaskiya kana kallo za ka ko da da ba ka babu yahiya hmm. to wannan shi ake cewa wato ha'intar kasa shi ba cin hanci ba ne amma saban Allah ne iya da zunubi mai girma a wajen Allah to irin wannan shi ne shi mala da yake tambaya in ba ta bada ba za a iya kuma a ma tara ta gaske wanda za ta tafi kuma aljihun gwamnati amma shi mai wannan abin da yake so tun da ka ba shi wancan ɗan kaɗan kin to yanzu bari ya ganza ka bari ya goga ka ka ki ba da jika guda ya sa aljihun shi to yanzu bari ya rubuta ma tara ta jika goma ko ta jika ishirin ko ta jika goma sha biyu bari ya ma haka to shi wannan da kake tambaya ka ba da ba a zuba gwamnati ba sannan ka ki dawa kuma a muna nama menene hukuncin haka to hukunci haka ai tilasta ka aka yi maganar tilastawa in ba ka da dama abin ya zama ma dole to akwai hadisin manzo Allah annabi ya ce rufi'a al ummati salatan al wa nusyan wa mastukuru alaihim annabi ya ce an dauke wa al ummata abu guda uku al kadau abin da kai bisa kuskure an dauke ma an abin da kai bisa mantuwa an dauke ma wa mastakuru alayhi da abin da aka tilasta ka to nan kaga a dole ne ka bada baban san ranka ba tunda kai ka san wanda zaka ba ba zai zuba ba gwamnati amma in ka ki baki zai jaya ma jamhuru kaga a dole ka bada to wannan shi yake da laifi shi kadai a wajen Allah banda kai sai mu je tambaya ta gaba tambayar la alaja mai kyan ta hudu ya ci gaba da cewa dan Allah malam ina so a kara mini haske akan wasu mata a lokacin annabi akwai wata mata da ta armi wato mutum uku kuma dukansu an ce yan aljanna ne to wai wata mata ce wannan to ka san mutanen da aka ne yan aljanna ne kai tsaye mutane ne guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zane waɗansu mutane gaba ɗaya su goma ana kiransu yan aljanna تعداد في ما ترد تعلمي